Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som.